un juego productivo para los Tigres del Licey. Sigue manifestándose la buena ofensiva del conjunto azul, Osvaldo, y tú has tenido que ver con eso. Bueno, sí, todo, el mundo aportó en, el juego. Este, hemos tenido buenos turnos, hemos jugado buenos juegos, buena defensa y buen picheo, todo, todo junto. Este, y hemos tenido un buen partido hoy. ¿Qué has percibido con estos tres partidos en los cuales has tenido acción con relación a las características de la liga, Osvaldo? Bueno, como dije ayer, la pelota es toda la misma, jugar la pelota fuerte como se debe y divertirme. Y en el caso de, las cosas que tú entiendes que el equipo tendría que mejorar para seguir compitiendo, que estamos en primer lugar, a veces los equipos tienen rachas positivas, pero también pueden entrar en rachas negativas. Sí, pueden entrar en rachas negativas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir jugando duro y seguir jugando la pelota como la estamos jugando, este, picheo por picheo y seguir ganando los Juegos Bueno, gracias Ovalde, felicidades. Un saludo a toda la fanaticada azul que desde ya te ha acogido. Este, muchas <laughs> gracias a la fanaticada y que sigan viniendo a los juegos. Bueno, gracias y felicidades. Seguimos con más del TV